Is de gitaar goed? Ja! Ik eh, sta op de kieslijst voor de Piratenpartij. En toen ik mee ging doen, dacht ik, oh, er moet ook muziek bij. Dus dit is een eh, piratenliedje. Hey. in geheim je lief gevonden. Een volle maan, je staat eronder. Kies wat je doet en kies je naam. Laat maar zien in de volle maan. School in Zuid, dit is je baan. Niets blijft in het donker. Oh, wood on the fire, take off the gloves, let it all let it all boil down to love. Die gaat niet snel, die wijst de weg. Die rent vooruit, die rent niet weg. Er is geen links, er is geen rechts. Je kiest lekker je eigen weg. Open ogen, ooglap wat weg, niets blijft in het donker. Laat op je hart, gooi om die muur. Je bent piraat, nou maak het vuur. Houd erop, gooi om die muur. Laat op je hart. En laat het vuur. When wander in the streets you feel, in the quiet parts of night. The city's deep unconsciousness, no one at your rights. They stuck in every corner, steel rob mounted spies. The judge without indictment, through cold and blinking eyes. From deep within your pocket, it hears with ears that hide. Record your private moments, all decency has died. Whisper in a question is fear taking your pride? Well, it cannot see what's out there through eyes that cannot cry. You cannot see what's out there, and it shouldn't have to hide. Nee, je hoort niet meer wat echt is. Dan voel het dan, en je ziet niet meer wat echt is. Voel het dan. Klaar wakker zet aan de nacht. Vol op de wind, geen overstag. Hij het zeil omhoog die vlag. Laat op je hart en breng de dag. Laat op je hart en breng de dag. Niets blijft in het donker. op je hart en breng het vuur. Houd erop, gooi om die muren. laat op je hart. En laat het vuur. <laughs> Dankjewel.